лютівський плацдарм. Кажуть, щось нове тут з'явилось. Дивись яка гармата на роздовбаній машині. Саме що впав перші дні в Київське море. коротше російська хрень. військова техніка. Десь треба приїхати. вітерець, мабуть, задуває. Ну, вибачте. Каплиця. Каплиця святого Георгія Побідоносця. Такого москальського Георгія. сюди, ми повернемо ліворуч. алея пам'яті. Висаджена за участю ветеранів. А це, мабуть, та стежка, де можна було проїхати. Тут, блін, дожі Хрущова, Ватутіна. І таке інше. їдемо стежкою. Що таке? Ой. Блін. Вже з такого віку своя індивідуальна машина. Автівка. так далі піде. Ось у нас ще такі гармати кацапи витіблені. Потягнуть вони вже такий старий металобрух на фронт, що аж страшно. Музей діорама. Треба якось відвідати. Так, ось. Yeah.